הלו? שלום גיל, מדברת גבריאלה מאובות הקיסר, מה שלומך? בסדר. מה אני יכולה לעזור לך גיל? אה, אה גבריאלה, אה, זה לעזור לי? אני חושב אני כתבתי לך. אה. אתה רוצה לרכב, נכון, כן. אבל אתה, אז רכבת קודם, היו לך שיעורים בעבר? אין, היו לי שיעורים בעבר. אני שלחתי לך תמונות? אה, לא ראיתי. אה, לא ראיתי. לא קיבלתי. אה, אוקיי. לא, עוד לא, לא פתחתי אולי, כי רק ראיתי את זה ממש מאוחר אתמול אחרי העבודה, ואני יודעת כן. שהבטחתי לך לחזור לא, לא אליך, אבל תמונות לא ראיתי. אה, אוקיי. אז אה, נהדר. איזה סגנון אתה רוכב? אנגלי? כן. תראה, כן, אין שום בעיה להתחיל אצלנו לקו, בשמחה. אה, מי מאמן כרגע? יש לנו כמה מאמנים, יש לנו אסף שטומן בקפיצות, יש לנו את שיר בן יהודה, יש לנו קסניה, יש לנו כמה וכמה. במה אתה מעוניין, במיוחד מהכיוון שלך? אה, אני מעוניין אה, מישהו שגם עם קפיצות, אה, השאלה היא, אה, הוא יחיד, אוקיי, ו- אבל תראי את התמונות קודם, אם לא ראית. אני פשוט גם כאן אצלי בבית באיזה פגישה, אז זה פשוט פחות פנוי עכשיו לדבר הרבה. בסדר גמור, אז תתקשר אליי היום בערב. אני פשוט יוצאת עכשיו לחווה לעבוד, כן. אז אני לפני הערב ממילא לא בבית. בסדר? כן. אז כן. משמונה והלאה. כן. אוקיי, בסדר, אבל uh, תראי את התמונות קודם, זה ב... איפה לאן שלחת אותם? לאינטרנט? לא. לא. למייל לא, שלי? למייל שלך, לא למייל שלך, אני שלחתי אותם לפרטי, להודעה פרטית בפייסבוק, כי אני לא ידעתי מה המייל שלך. בפייסבוק, אוקיי, אז אני אבדוק, בסדר גמור. ביי. ביי, להתראות. ערב טוב. ערב טוב, גבריאלה. מי זה? זה גיל. היי גיל, אמ... כן. אני פשוט עכשיו רק סיימתי לעבוד. אני הבנתי שאתה כבר קפצת קודם אצל מי? אצל היי? אה, אצל מי קפצתי קודם, אני לא, אני הייתי בביתן אהרון, זה נסגר. אה, בביתן אהרון, כן, כן. אוקיי. כן. אוקיי. את קיבלת את ה-MMS. אה, אני ראיתי את התמונות, כן, כן אוקיי. אה, בסדר, עכשיו תגידי אה, עם המדריכים, מי זאת קסניה ומה היא עוסקת? לא, שיר היא יותר, אה, יותר מתאימה לך. שיר כן, היא כן. גם מלמדת גם קפיצות, היא גם כן. מלמדת קריפאז' ויש את אסף שטורמן שגם הוא עובד והוא גם מלמד קפיצות, זה מה שהוא בעצם עושה. אה, אוקיי. אז אני חושב שיר, אבל... שיר, אבל השאלה היא באיזה ימים היא מלמדת. היא אה, מלמדת גם שישי. אה, גם שישי זה בטח אה, בבוקר, מאיזה שעה, עד איזה שעה? היא מתחילה נדמה לי בתשע, אבל אפשר לדבר איתה, אני אשלח לך את הטלפון. כן. ואני רוצה אה, לדעת, לך יש סוס משלך? מה? לך יש סוס פרטי? יש לי, אבל אני לא מסודר עכשיו להביא אותו. למה? איפה הוא עומד? הוא עומד אצל, אה, בגנות, אצל אה, ארנון בלפונטה. אה, אצל ארנון, כן. כן. אוקיי. וזה סוס אה, סוס ציטוט? זה סוס שכשאני הייתי, כשאני הייתי רוכב עליו הוא קפץ. היום הוא, בגלל שהוא כבר תקופה ארוכה עבד ברכיבה טיפולית ולא כל כך לספורט, אני זה מעט מאוד פעמים, לא כל כך <coughs> במצב שהוא היה, הוא גם אה, עוד אותו בן 20 השנה. אה, כן, אוקיי, אז צריך לתת לו את המנוחה שלו, ברור כן, לי. כן. טוב, אז גיל, את מה שנעשה, אני אעביר אה, לשיר את הטלפון, או לך את הטלפון שלה, היא עכשיו עדיין מלמדת, אז אה, תנסה לתקשר איתה, תשלח לה אס.אם.אס, תתקשר כן. איתה, ואני גם מודיע לה ש... שאתה מתכוון להתקשר אליה, בסדר? כן. היא כבר סוגרת איתך את הפרטים, אם אתה רוצה לבוא כן. פעם לרכב איתה. כן, אה, אוקיי, אבל צריך לתאם שעה, זה לא... ברור, היא תתאם איתך, היא תתאם משיר, היא אוקיי. המדריכה שלי שמתאמת לעצמה פחות או יותר, כי המזכרת עומדת, יש מזכרת גדולה, אוקיי. אבל אה, אמ, ימי שישי אני נותנת לה יד חופשי, זה היום שהיא אמ, מהבוקר עד הערב עובדת, אז אוקיי. אה, בסדר, ויש דווקא... עכשיו יש מקום, אני יודעת, יש לה מקום אחד פנוי, אני, אופירה אולי שניים, אז אה, כן, אני אה, נותנת לך את הטלפון שלך, בסדר? אוקיי, הטלפון שלה, אבל תשלחי לי את זה ב-SMS, כי אני לא ערוך לשאול את זה. לא, לא אוקיי. ברור, אני אשלח ב-SMS, בסדר? אוקיי, תודה רבה. בבקשה, גיל, ביי, לצעות, ביי. לא. היי, שלום גיל וגבריאלה, מה נשמע? בסדר. אה, גיל, ככה, אנחנו אה, שמנו לב שאתה ממש קופץ אה, באופן רציני, וברמה כזאת אין לנו א' כל סוס, שתיים, כל הסוסים שלנו ממש מבוגרים, ומישהו שבאמת יכול לקפוץ ברמה שלך הוא צריך את הסוס משלו. אז אין לנו בעיה שאתה רוצה לקרב אצלנו, אבל זה צריך לבוא בתנאי שאתה בא עם הסוס שלך. אה, אוקיי. Okay. הפרסים שלנו כבר ממש מתקרבים ל-18 והם רק עוד עובדים עם ילדים קטנים. אין לנו בכלל מבוגרים שבאמת רוכבים ברמה שאתה רוכב. אמ, אז בהתאם גם הסופים שלנו פה, בני 16, 17, 18, הם לא יכולים לעשות אה, שום דבר כזה. אתה מבין? הם עושים רק עוד שיעורים למטרילים, ולמי שיש לו אספירציות ורוכב ממש ממש טוב, יש להם סופים משלהם. אוקיי. אוקיי. בסדר? אוקיי, אה, תודה. ביי. ביי. היי גיל, מה כן. שלומך? זה גבריאלה, מה כן. קורה? מה, מה קורה? גיל, אמ, אני רוצה לבקש ממך לרדת מהעניין של, אה, שיר ולהפסיק להטריד אותה. לא מטריד אותה. אם אתה עוד פעם, שקט עכשיו. כן. אם אתה עוד פעם אחת מרים לטלפון, אנחנו מקליטים את כל השיחות, כן. ואני אגיש תלונה במשטרה והפחדה. אתה עוד פעם אחת מרים לטלפון, רק עוד לא פעם אחת אני שומעת את זה. לא הרמתי טלפון. אני מבקש ממך, רד מאיתנו, אמרנו לך... עד כאן, אוקיי? אני הסברתי, אני בעל הבית. כן. אתה לא הולך להטריד אף אחד מהמדריכים שלי. אני אמרתי לך מה הסיבות, ובזה נגמר העניין. עוד פעם אחת אני שומעת שאתה פונה למישהו מהחווה, זה פעם אחרונה. אני פשוט אגיש תלונה במשטרה. טוב, בסדר, אוקיי? תגישי, אין בעיה. מה? אה, הבנתי אותך טוב. לא.